啊，不便宜，五十八块钱拿走，五十多米一个，那个五十多米，主要 technology and Shin the stations before arriving at the Kyoto terminal. All seats